ал кендердин лабораторияда алынышы лабораторияда этиленди ашуунун оңой ыкмасы этил спиртинин аралашмасын ысытып алуу болуп эсептелет этил спиртине концентрацияланган күкүрт кислотасын кошуу менен алынат биринчи реактордун пробиркасына этил спирти куюлат акырындан күкүрт кислотасын кошушат анча катуу эмес ысытуудан спирттин суусуздануу реакциясы жүрөт аралашманы ысытуудан мурун пробирканын бардык жерин ысытып алуу керек эмне үчүн аралашманы ошол замат эле ысытууга болбойт бөлүнүп чыккан газ бул этилен